Всем привет! Вы когда-нибудь были в раю? А в столице природного рая? Если нет, тогда я вас приглашаю на прогулку по городу Авьеда. Именно так себя позиционирует этот один из самых красивых городов Испании на туристическом рынке. Астурия – это природный рай, а соответственно его столица Авьеда – это столица природного рая. Итак, идемте прогуляемся.